Thaddeus, du dudelst ja auch irgendwie so rum. Ich spiele Klarinette. Hey, das reicht jetzt, ja? Du hast es geschafft. Du hast den Ohrwurm vertrieben. Halt still, Kumpel.